Ahoj, jsem Eva a ráda bych vám představila značku Truskáda, kterou prodávám. Jedná se o výrobce profesionální nechtové kosmetiky. Tato značka je zajímavá nejen svými krásnými obaly, ale hlavně také tím, že nabízí produkty hypoalergenní, bez škodlivých látek, bez kyselin a vhodné pro alergiky. Díky tomu můžete nabídnout vašim zákaznicím špičkové produkty nejvyšší kvality a oceníte je také vy jako nechtařka poté, co je budete pilovat a brousit, nebudete dýchat žádné škodlivé látky. Produkty této značky jsou vhodné nejen pro profesionálky, ale také pro začátečnice. Pokud vás zaujmou, budu moc ráda. Najdete je na mých stránkách www.nechtyzlin.cz